Witajcie serdecznie. Dzisiaj kolejny film, pojedyneczek między słowem langweilig a gelangweilt. Zapraszam. Zanim zacznę opowiadać o tych różnicach, to może pochodzenie tych słów. I ob obydwa słowa pochodzą od y, rzeczownika langweile, die langweile, czyli nuda, Y, warto wspomnieć, że istnieje taki zwrot Langweile haben, czyli mieć nudę, czyli co? Nudzić się. To jest to samo, co sich langweilen. Tak jak znam życie i uczniów, to pewnie sich langweilen pewnie znacie jako nudzić się zwrot, tym bardziej, że on jest przetłumaczalny z polskiego dosłownie jeden do jeden, dlatego jest taki, myślę, że atrakcyjny do zapamiętania. Natomiast Langweile haben, czyli mieć nudę, jest to zwrot, który jest taki dosyć chyba gorzej go E, zapamiętać, bo mieć nudę, nie, typu hast Langweile, masz nudę? Ktoś mówi, ja ich habe Langweile. Tak, mam nudę, w sensie nudzę się. Albo ich habe keine Langweile. Nie mam nudy, czyli nie nudzę się. Od czego, jakby z czego zbudowane jest słowo Langweile, żebyście rozumieli w ogóle pochodzenie tych słów. La, słuchajcie, Weile to jest chwila, moment. A lang to jest długi. I Langweile to jest długa chwila jak to skojarzyć z nudą? Ogólnie wszystko, może nie, nie może, może, albo większość rzeczy, które trwa zbyt długo, stają się dla nas nudne. Jeżeli jest spotkanie, jeżeli jest, e, w którym się nic nie dzieje, nic, nic ciekawego nie wnosi, no to zaczyna się nuda, nie? Z powodu tego, że to długo trwa film jakiś, chociaż teraz się nie lubi strasznie długich filmów, a jak są długie, no to myślę, że e, te Tolkien i, i te, wiecie, Władca Pierścieni i tak dalej. Mimo, że zdół jest ciekawe, nie? Ale myślę, że to są takie nieliczne wyjątki. E, coś trwa długo i zasadniczo nasza percepcja się wyłącza, męczymy się i następuje nuda. Wchodzi nuda. E, wkrada się, nie? I skojarzcie sobie to, że Langweile, długa chwila, czyli nuda. I od tego pochodzi czasownik Langweilen, sich Langweilen, i przymiotnik langweilig, czyli nudny. I przechodzimy teraz już do stricte do tego słowa. Langweilig, co może być langweilig? Nudne. No przede wszystkim mogą być ludzie nudni. E, I tu mamy takie rzeczowniki jak die Person, pers osoba, czyli na przykład die langweilige Person, ta nudna osoba. Die langweilige Frau, ta nudna kobieta Der langweilige Mensch, ten nudny człowiek. Der langweilige Mann, ten nudny mężczyzna. Nudny może być film, der langweilige Film albo ein lang langweiliger Film. Jak widzicie, jest rodzajnik określony, zmienia to końcówkę przymiotnika. To jest temat gramatyczny, może nie dzisiaj, nie teraz. Nudne może być spotkanie. Ein langweiliges Treffen. Może nudne być takie omawianie Besprechung, to jest taka konferencja, narada, eine langweilige Besprechung, czyli coś albo ktoś jest nudny. I to powoduje, że my jako ludzie możemy być gelangweilt, znudzeni. Czyli jest to pewien taki łańcuch przyczynowo-skutkowy. Coś albo ktoś może być langweilig, czyli może to być osoba, a może to być właśnie film, spotkanie, wykład, eine Lesung, ein Vortrag może być langweilig. Co powoduje, że my jako ludzie możemy być gelangweilt, znudzeni i zaznaczam, że tylko ludzie mogą być gelangweilt. Nie? Czyli spotkanie nie może być gelangweilt. Gelangweilt dotyczy tylko i wyłącznie ludzi. No i tu mamy, e, mamy takie spektrum rzeczowników, na przykład das publikum, czyli publiczność. Może być das gelangweilte publikum, das gelangweilte publikum, znudzona publiczność. Może być die gelangweilten Zuschauer, znudzeni widzowie. Może być die gelangweilten Zuhörer, czyli znudzeni słuchacze. E, wszędzie w tych przykładach, jak zauważyliście, dałem rodzajnik określony die ale równie dobrze może być bez rodzajnika, na przykład znudzeni widzowie gelangweilte Zuschauer. Gelangweilte Zuschauer. Znika D i znika N. Jak one są z rodzajnikiem określonym, to mają D i końcówkę N. Jak bez rodzajnika określonego, to znika rodzajnik, no bo jakby z definicji znika, ale jednocześnie znika końcówka przymiotnika i zostaje e. Myślę, że warto zapamiętać. To jest dłuższy temat na, na dłuższą lekcję, ale myślę, że przy tych liczebnikach, mm, przy tych rzeczownikach e, liczb mnogiej chociażby to za, zapamiętać. Nie? E, tak to wygląda. Tak to wygląda właśnie z tymi przymiotnikami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Króciutki filmik, mam nadzieję, że wyjaśniający parę rzeczy, parę kwestii. Dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!